También un momento, esto es de parte de Javier Ruiz. Mm. Para que usted pueda comprar sus No, sé si, eh, no sé eh. si usted quiere decirle algo ahí a él, a la persona que le mandó esto. Aquí lo está viendo en este teléfono. Eso no alcanza. Eso no alcanza. no me, no me alcanzo unos 200 ni 300, no me alcanza. ¿Cuánto le alcanza usted entonces? No, Sí, hay unos 50 mil, ¿50 mil alcanzan usted?